Perfect. في ناس وقت واحد Enemies ahead! <laughs> شفته اعطيه طلقه قد اشيله ما عندي سوق Wait, Enemies وين ahead! هذول؟ تعالوا عند الجروب ناخذ السلة ولا إيه؟ ما عاد حتى سكوبات غير رجل Сначала Антонис, Кабаска вот не считал болом. ابو الاومو لا والله ذاك وعدت له طيب سكوب لا انا حاط ريستوت Şöyle harbiden. Enemies ahead! Eh, okay. انت ما تقدر تفكر خلينا إيه، خلينا نقطع روح والله ما ادري شلون يلف هو هو اللي يريد ياخذ سيارة لازم Enemies ahead! Enemies ahead! Oh. يوقعون يوقعون وقع وقع وقع هذا بشوف طيب طلع